Judy otra vez. con este batazo por segunda, atrapa bien, se va por primera, comió a la carta. Por la 43, recojan. Que ganaron las Águilas, cuatro carreras por dos. A los gigantes del Cibao, cuatro por dos. Victoria para las Águilas en este primer partido de la temporada, Alejandro Chito Asmar. Atizando desde el Estadio Cibao.